त्यो चाहिँ अहिले पछिबाट भन्ने बेलामा ट्याक्कै यो भन्नुलाई यो तिनको पनि यो प्रचार गर्नुपर्छ जो विद्वान मान्छेहरूले चलाएर छन् त्यो नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गामा हामी छ कि त्यो दृश्यलाई फेरि नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गामा आयो हेरेर राख हेर्दा नि केही फरक पर्दैन लास्टमा हुन्छ चराले पनि डिस्टर्ब गरिदिने चराले पनि डिस्टर्ब गरिदिने के गर्दैन चरा साउन आफ्नो फेरि नमस्ते म माया केसी म व्यवसाय किसान पारङ्गारिक खाद्य वस्तु उत्पादनमा लागेको तिस वर्ष भयो दुई हजार सडचालिस सालदेखि म निरन्तर रूपमा यो उत्पादन क्षेत्रमा लागिरहेकी छु र हाम्रो कृषि प्रधान देशका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा सबैलाई मैले यति बेला सम्झिरहेको छु राम्रो काम हामीले गरिरहेका छौँ र परङ्गारी उत्पादन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले गरेको कामलाई अवलोकन गर्नु हेर्नु मूल्याङ्कन गर्नु राज्यप्रतिको एउटा दायित्व हो त्यो कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् अब हाम्रो आवश्यक परिपूर्ति नहुन सक्छ तर हाम्रो देश अलिकति पछाडि परिरहेको छ कृषिमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले सडचालिस सालदेखि परङ्गारी कृषिमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ हाम्रो टिम थुप्रै छ म मात्रै छैन यो यो नेपालको माटोमा परङ्गारी क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै मान्छेहरू यसमा लागिरहेका छन् र त्यो त्यो पङ्क्तिमा म पनि छु माया केसी सबले सम्झिनुहोस् गर्न सक्ने काम यो बिरुवालाई जस्तो चाहिँ हाम्रो सौर तत्त्व आवश्यकता पर्छ हेर्नुहोस् त्यो सौर तत्त्व परिपूर्ति गर्नका निमित्त जे जति छ नेपाल धरतीमा नेपालको पर्यावरणमा छ संसारमा अरू ठाउँमा त्यो सबै चिज पाइँदैन त्यसो भएर हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र जुन तपाईँको तपाईँको बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तपाईँको नाइट्रोजन फस्फोरस पोटास बोरनदेखि लिएर थुप्रै कपर आइरन सल्फ सल्फे सल्फेट त्यसपछि गएर थुप्रै धेरै धेरै तपाईँको कपर होइन हरेक तत्त्वहरू चाहिँ तपाईँको बिरुवालाई आवश्यकता पर्छ नि त्यो सबै तत्त्व हामीले आफै परिपूर्ति गराउन सक्छौँ र एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भने मैले जो काम गर्दै गएँ गर्दै जाँदा मलाई थाहा भयो बिरुवाले सबै तत्त्व परिपूर्ति भयो खान पायो भने त्यो बिरुवाले दिएको फल त्यो बिरुवाले दिएको आम्दानी हामीले माने मानव जातिले होइन वस्तुभावहरूले सेवन गर्दा हामी त्यो सबै तत्त्व परिपूर्ति हामीलाई हुन्छ र त्यस्तो खालको बिरुवा छ जुन बिरुवाले स्वर तत्त्व अथवा महत्त्वपूर्ण तत्त्व उसले खान पाएको छैन भने त्यसले चाहिँ हामीलाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने हामीलाई विभिन्न तपाईँको पोषण तत्त्वहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने खालको चाहिँ आम्दानीबाट हामीले सेवन गऱ्यौँ भने खाद्य वस्तु सेवन गऱ्यौँ भने हामी बिरामी भइँदो रहेछ हेर्नुहोस् हरेक किसिमको बिमारले हामीलाई आक्रमण गर्दोरहेछ यो मेरो तिस वर्षको अनुभवमा मलाई थाहा भइरहेको कुरा हो त्यसो भएर प्राविधिक क्षेत्र छ तपाईँको कृषिको प्राविधिक क्षेत्रले बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ थुप्रै वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले गैरी खेत बेचेर होइन गोठको चाहिँ दुनो लैनो भैँसी बेचेर छोराछोरी पढाए वैज्ञानिक बन्ला राम्रो होला देश राम्रो बल्ला भन्ने आशाले पढाए उहाँहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ मिहिनेत गर्नुभएको छ तर कृषिमा निरन्तर फेल भइरहेको मैले पाएको छु मैले यो तिस वर्षको अवधिमा किन चाहिँ यस्तो फेल हुन्छ त भन्दा परनिर्भर परेको कारणले गर्दा आज हाम्रो कृषि प्रणाली फेल भइरहेको मैले त्यस्तो अनुभूति भएको छ र परङ्गारी खेती नै परनिर्भर चाहिँ हुनु नपर्ने विषय भनेकै परङ्गारी खेती हो मान्छेले परङ्गारी खेतीमा अत्यधिक महँगो छ भनेर भरम फैलाएको छ त्यस्तो होइन त्यस्तो झुट फरमको पछि लगाएर हामी हिँड्न हुँदैन गाईको भैँसीको गोबरलाई हामीले ल्याएर फेरि त्यसलाई अलिकन चाहिने सर्टिफाई त्यसलाई अलिकन चाहिने हेरेर त्यसमा कति मात्रा छ कति मात्रा छैन यति छैन भने त्यो गोबरमा आवश्यक पर्ने मात्रा परिपूर्ति गरेर फेरि हामीले परङ्गारी मोल बनाएर प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो प्रयोग विधि हामीसँगै छ किसानसँगै छ किसान बुवा आमाहरूसित प्रशस्त मात्रामा छ पुराना पुराना किसानसँग गएर सोधेर बुझेर सक्छौँ यदि यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने मेरो फार्म अब मैले चाहिँ सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष मैले कास्की जिल्लामा गरेँ गण्डकी अञ्चलको मात्रै नभएर देशभरिका मान्छेले पराए मलाई चिन्नुहुन्छ पछि म चाहिँ नि एकहत्तर सालतिर म राजधानीमा गएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो किन भन्नुहुन्छ भने राज्य सञ्चालन गर्ने ठुला ठुला मान्छेहरू महानुभावहरू जो पनि राष्ट्रका पिताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो अर्ग्यानिक क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा हेरेको थाहा पाइएन त्यहाँ गएर गर्दाखेरि उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हाम्रो च्यानलबाट छलफल भयो माया कृषि राजधानीमा गएर राजधानीको नजिक गएर चाहिँ फार्म चलाउनु पर्यो ती मान्छेहरूले चाहिँ अनुभूति गर्ने अवस्थामा चाहिँ सिर्जना गर्न पर्यो भन्ने कुरा भयो सबै साथीहरूको सल्लाहले यो खोकना दो बाटोमा तपाईँको सत्ताइस अट्ठाइस पनि जग्गा भाडामा लिएर मैले यहाँ पनि सञ्चालन गरेको छु हेर्नुहोस् त्यसो भएर हजुरको कृषि कृषि उत्पादनमा पशुपालन अनिवार्य सर्त हुन्छ हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ र सबैले त्यसरी सिकाएका छौँ पशुपालन बिना तपाईँ खेतीपाती गर्ने होइन सबैले एउटै काम गर्ने होइन पशुपालनमा विज्ञता नहुने गोबर मलमा विश्वास नहुँदा खेती गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ हामीलाई वास्तविकता त्यही नै हो र बिरुवालाई आवश्यक पर्ने सबै तत्त्वहरू हाम्रो यो हामीसँग भएको एकदम स्थानीय रूपमा भएको आँठामा काल्लामा वनमा छेउमा भएका थुप्रै चिजहरू छन् जो एउटा सानो मन्टाबाट धेरै धेरै चाहिँ तत्त्व प्राप्त गर्छ यस्तो किसिमको चिजहरू हामीसँग भएको हुनाले परङ्गारी खेती गर्न कुनै गाह्रो छैन गाईको गहुँ तपाईँको मैले भन्दै आएको छु हजुरको एक ग्राम गाईको गोबरमा हामीले जीवामृत उत्पादन गर्छौँ बिजामृत उत्पादन गर्छौँ निमामृत उत्पादन गर्छौँ अनि तपाईँको बोकासे मल बनाउँछौँ त्यसपछि हामीले हजुरको थुप्रै थुप्रै तपाईँको महापञ्चगाव्य भन्छ नि महापञ्चगाव्य भनेको पूजा पुराणमा जो पञ्चामृत हामीलाई खान दिनुहुन्छ पण्डितले त्यो नै महापञ्चकाव्य हो त्यो महापञ्चकाव्यमा अलिकन थप गरेर त्यसलाई मात्रा बढाएर हामीले तयार गरेर बिरुवालाई चाहिँ हामीले स्प्रे गर्नुपर्छ दिनुपर्छ बुटा बुटामा थोरै थोरै राखिदियो भने उसलाई आवश्यक पर्ने सबै तत्त्व पोषण तत्त्व बिरुवाले परिपूर्ति गर्छ तर यस्तो कुरा राम्रो भन्नुहुन्छ माया कृषिले तर हामी असफल भयौँ भन्छ किसानले तपाईँ के हुन्छ भने पशुपालन छैन गोबर मल छैन तोरीको पिना छैन अनि तपाईँ जीवामृत बनाउनुहुन्न निमामृत बनाउनुहुन्न बिजामृत बनाउनुहुन्न अनि पञ्चगाव्य बनाउनुहुन्न केही गर्नुहुन्न अनि बजारको भरमा खेती गरेर कहाँबाट सफल हुन्छ हुँदैन नि बजारको त कहिलेकाहीँ सर्टेज सर्टेज बेलामा जति बेला सङ्कट पर्छ त्यति बेला बजारमा जान सक्छौँ हामी अलिकन चाहिँ जस्तै चाहिँ तपाईँ थाइल्यान्डको क्वाइन थान थियो त्यो क्वाइन थान एकदम राम्रो थियो अहिले त्यो चाहिँ कसैले कब्जा गरेर लगिदियो बजारमा छँदै छैन भनेपछि अहिले भर्मी कम्पोस्ट मल छ हो भर्मी कम्पोस्ट मलमा उत्कृष्ट सबै तत्त्व परिपूर्ति भएको चिज छ त अनि गणना पालन गरी भइहाल्छ परनिर्भर हुनु पर्दैन त्यसो भएर किसानहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा देख देखाउँदा राम्रो हुन्छ मेरो दुई तिन ठाउँमा भर्मी कम्पोस्ट मल गणना पालन गरिरहेको छु मैले त्यो भनेको आधारभूत क्षेत्र हो कृषि गर्दा मलको आधारशिला छैन भने त्यो कृषि चाहिँ नि कहाँबाट कसरी भएको त्यहाँ शङ्का हुन्छ राम्रो सफल हुन सक्दैन त्यस भएर म के भन्छु भन्दा पारङ्गारिक उत्पादन भनेको त्यसमा सिद्धान्त हुन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिक पार्टीमा मात्रै सिद्धान्त छ भनेर लाग्नु भएको छ बडा ठुला ठुला थेसिस लेख्नुभएको छ राजनीतिक अर्थशास्त्र शास्त्रित मान्छेहरूले तर कृषिका विज्ञ वैज्ञानिकहरूले किसानलाई वास्तविक कुरा बुझाइदिन सक्नु भएन त्यसले गर्दा किसानलाई अप्ठ्यारोमा पऱ्यो कृषि गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन मैले राज्यबाट केही पनि पाएको छैन र पनि भएकै छ गरिरहेको छु तपाईँको सिद्धान्तमा पुगेको छु है म हजुर अनि हजुरको सिद्धान्तमा आधारित भएर खेती गर्नुपर्छ किनभने एउटा पूजा लगाउँदा घरमा पूजा लगाउँदा एउटा तपाईँको रुद्री गाउँघरमा रुद्री लगाउँदा हाम्रा बाबुबाजेहरूले हामीले पनि कहिलेकाहीँ त्यो गर्छौँ भेटघाटका निमित्त तपाईँको पञ्चामृत खुवाउने गर्नुहुन्छ त्यो पञ्चामृत भनेकै हामीले बारीमा एउटा गाई भाडा हजुरको लोकल गाई चाहियो एउटा गाईबाट तपाईँले मोल प्राप्त गर्नुहुन्छ गौत प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो गाईको मोल र भाडा सम्पूर्ण कुरा चाहिने हामीले बिरुवालाई चाहिने त्यो सोह्र तत्त्व मध्येको जो तेह्र तत्त्व हामीले त्यहीबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ एउटा हावा छ अक्सिजन त्यो भएन आफै हामीले प्राप्त गर्छौँ घाम हामीले आफै घामबाट प्राप्त गर्छौँ साझा विषय छ हुन त सबै साझा विषय हो तर यहाँ अलिकति सङ्कट पारा भएर हामीले छुट्याउन खोजेको होइन हावा पानी घाम सोह्र तत्त्वमा तिन तत्त्व घटाएपछि बाँकी रह्यो तेह्र तत्त्व तेह्र तत्त्व हामीले हरेक तत्त्वहरू हामीले गाईबाटै प्राप्त गर्न सक्छौँ अहिले पछिल्लो समयमा आएर गाईको गोबरमा भर्मी कम्पोस्टको नाममा चाहिँ हामीले गणौला बाल्न थालेका छौँ र त्यो गणौला को पनि अलिकन चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कुन जातको गडौलाले चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र खेती पद्धतिमा सिद्धान्त हुन्छ सिद्धान्त नबुझिकन खेती गर्ने मान्छे फेल भएको छ मैले सिद्धान्त बुझेकी छु त्यस कारणले तिसौँ वर्षसम्म मैले कृषि व्यवसाय छोडिनँ अर्काको जग्गा भाडामा लिएर काम गर्छु के गर्थ्यो र मलाई गर्नै पर्छ भन्ने तर म म चाहिँ के छ भने मैले सिद्धान्त बुझेको छु कृषिको विषयमा उत्पादनको कुरा बुझेको छु त्यो उत्पादन आउने प्रतिफलका कुराहरू त्यो उत्पादनमा चाहिँ हुने सम्पूर्ण तत्त्वहरू पोषण तत्त्वहरूको कुराहरू सबै बुझ्नुपर्ने आवश्यक पर्छ त्यसका निमित्त कृषिका सिद्धान्त हुन्छन् सिद्धान्त भनेको के हुन्छ भने वैज्ञानिकहरूले तपाईँको अङ्ग्रेजी भाषामा फरक फरकका नामहरू राखेका छन् वास्तवमा त्यो सजिलो विषय भनेको अस्तित्व र सअस्तित्व र सअस्तित्वका इकाइहरूसँग सम्बन्धित रहेर गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई दखल नपुग्ने गरी स्थानीय साधन स्रोतको आधारमा परनिर्भर नभइकन हरेक प्राणीहरूसँग सम्बन्ध राखी त्यसलाई चाहिँ उत्पादनका प्रक्रियामा आधारित भएर गरिने उत्पादनलाई परङ्गारी उत्पादन भनिएको हो त्यसमा तपाईँको अस्तित्व सहअस्तित्व कुरा के हो भने होला हरेक प्राणीको अस्तित्व हुन्छ हरेक प्राणीको अस्तित्व तपाईँ सजीव र तपाईँको निर्जीव भनेको निर्जीव एउटा प्राण नभएको चिज हो र हरेक सजीवसँग चाहिँ उनीहरूको प्राण छ र उनीहरूको अस्तित्वलाई चाहिँ कति पनि दखल नपुग्ने गरी एकले एकको अर्कासँग भएको सम्बन्ध र एकले अर्कालाई गर्ने परिपूरकको रूपमा भएका सम्बन्धलाई तपाईँको सुरक्षित रूपमा कायम रहने गरी गरिने यो उत्पादन भनेको तपाईँको विज्ञानसँग सम्बन्ध छ वैज्ञानिकहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो यो चाहिँ विशेष शिक्षामा आधारित विषय हो र यसलाई बुझेर काम गर्ने भन्नुकै नै तपाईँको कृषिको एउटा सिद्धान्त हो बिना सिद्धान्तको कृषि हुँदैन अनि अर्को कुरा भनेको कृषि उत्पादन गर्ने भनेको पशुपालन अनिवार्य शर्त हो होइन भने कृषि गर्न पर्छ भनेर भन्नु हुँदैन भन्न पाइँदैन एउटा गाईबाट भन्नुभयो नि हजुरले एउटा गाईबाट तपाईँले एउटा गाईबाट चौध बिघा जमिनलाई सम्पूर्ण कुरा पुग्छ चौध बिघा चौध बिघा एउटा गाईलाई हजुरले खाना के परो तपाईँको घरमा ज्वाइँ आउनुभयो भने खोजी खोजी दुध खुवाउनुहुन्छ खोजी खोजी दही खुवाउनुहुन्छ खोजी खोजी घिउ खुवाउनुहुन्छ राम्रो राम्रो इष्टमाली चामलको भात खुवाउनुहुन्छ मङमङ्गी बसाउने मिठो मिठो तरकारी खुवाउनुहुन्छ नि हो गाई पनि त्यसरी उत्कृष्ट तरिकाबाट पाल्नुपर्छ गाईलाई त्यस्तो उत्कृष्ट तरिकाबाट पालिएका गाईले बहुत बहुत राम्रो एकदमै राम्रो स्वस्थकर बनाउनको निमित्त त्यस्तो राम्रो मोल र गौत प्राप्त हुन्छ जुन मोल र गौत गाईबाट प्राप्त हुन्छ जब खाएको चिज पचेपछि तपाईँको बाहिर फाल्छ बिरुवाले हर बिरुवाले खानाका निमित्त कुनै पनि बिरुवाको खाने वस्तु खाएर फालेर नै बल्ल बिरुवाले खाने हो न त बिरुवाले खाँदै खाँदैन खा खुवायौँ भन्छन् हालिम भन्छन् देहिम भन्छन् बिरुवाले खाने नै होइन त्यही भएर त्यसभित्र सिद्धान्त छ बुझ्नु पऱ्यो पहिला त्यसको थ्योरी बुझ्नु पऱ्यो त्यसो भएर एउटा बोटले हरियाली पात बनाउँछ पालुवा चढाउँछ त्यसपछि त्यो बोट बुढो हुँदै जान्छ त्यो पात बुढो भएर झर्छ त्यो के हो भन्दा त्यो बोटले त्यो खाइसकेर त्यो पात फाल्यो तल झऱ्यो त्यो कले खानी हो फेरि नवजीवन बिरुवाले त्यो खानी हो उसको बिचमा पुनर्जीवनको एउटा चाहिने सिस्टममा यो चलिरहेको हुन्छ त्यसबाट यो भित्र सिद्धान्त हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले सोध्नुभयो गाईको कुरा गौमाता किन भनेको भन्दा नेपालले कृषि प्रधान देश नाम किन राख्यो भन्नुहुन्छ भने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएको देख्दा कुरा बुझाए जस्तो लाग्यो तर फेरि तपाईँको बहुराष्ट्रिय निगमहरूले नेपाललाई के गराइदिए ढुलमुले बनाइदिए के गाई पाल्ने के गनाउने गोबर नेबर टक्क प्याकिङमा ल्याउने छर्ने खेती लाउने यस्तो आनन्द किन्तु गर्ने मान्छे त्यहाँतिर गयो तर हजुरको सयौँ वर्ष हाम्रो पिता पुर्खाले गरेको खेती पद्धति जुन छ पारङ्गारिक पद्धतिमा गरिएको खेती हजुरको अहिले पचास साठी वर्ष भएको छैन फेल भयो यो रसायन प्रणाली फेल भयो संसारभरि फेल भएको छ संसारका मान्छे अहिले परङ्गारी खेती पद्धतिको बारेमा करोडौँ अरबौँ पैसा सकेर छलफल गरिरहेका छन् फेल भयो कार्पोरेट सिस्टमबाट तपाईँको कृषिलाई अलग राख्नुपर्छ भनेका छन् दुनियाँले हामी पनि त्यही छलफल गरिरहेका छौँ अहिले यहाँ कम्पनीले के गर्यो भन्दा निर्जीव तपाईँलाई थाहा होला नि युरिया के हो युरिया मरेको चिज हो त्यसमा मिसावट गरेर हाम्रो माटोमा भएको चिजलाई साम्राज्यीकरण गरेर त्यो माटोको चाहिँ भएको चिजलाई तानेर बिरुवालाई केही समयको लागि पुऱ्याइदिने मात्रै काम गर्ने हो त्यसले त्यसपछि उसले माटो बिगार्ने काम गर्छ अनि फेरि त्यही युरिया खोज्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि त्यो साम्राज्य भनेको के हुन्छ भने अर्काको लिने त्यस्तो खालको उनको सिस्टमबाट उत्पादन गरेर बनाइदिएको हुन्छ त्यसो भएर त्यो हामीलाई चाहिँ सही छैन सुप्दैन नेपालको भूमि एकदमै राम्रो चाहिँ भूमि छ एउटा विचार सहितको चाहिने एउटा सिद्धान्त सहितको खेती प्रणाली छ त्यसो भएर प्राकृतिक खेती छ यो नेपालमा त्यसो भएर एउटा गाईले चौध बिघामा काम गर्छन् भने हजुरको तपाईँको एक किलो मोलमा तपाईँ एक किलो गाईको गोबरमा तपाईँले एक सय साठी केजी त तपाईँको वनस्पति जन्य चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरू मिसावट गर्न सक्नुहुन्छ मिसाएर समिश्रण गराएर तपाईँले मोल उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ कति बढ्यो त भनेपछि कि गाईको मल मात्र लएर बारीमा राख्ने त होइन छ हो त्यसबाट गाईको मल मलमा गोबरमा सम्मिश्रण गर्ने विभिन्न तत्त्वहरू सम्मिश्रण गर्दा तपाईँको उत्कृष्ट स्वस्थकर पोषणयुक्त मैले तपाईँलाई अघि नै भने तपाईँको तेह्र तत्त्व परिपूर्ति भएको चाहिने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने अहिले गाई सङ्कटमा परेका छन् त्यो सङ्कटमा परेका गाईलाई तिनीहरूको फेरि पुनर् पुनर्पालनका निमित्त पोलिसीमा आउन पऱ्यो त्यो गाईहरूको संरक्षण गर्न पऱ्यो एक नम्बरमा कृषिलाई सोच्न पर्यो हाम्रो देशमा कृषि मन्त्रालयमा गयो भने नन नन कि नन नन कि कृषिका विषय लिएर आएका मान्छेले कृषि मन्त्रीलाई भुलाइरहेको हुन्छ यो गरेछ त्यो गरेछ कम्पनीको कुरा गरेछ गरेछ त्यो कृषि मन्त्रीले कृषिको काम गर्न भ्याएको छैन अनि एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बर छ नम्बरसम्म अर्को काम गर्छ त्यो कृषि मन्त्रीले त्यसपछि सात नम्बरमा आफ्नो काम बल्ल चाहिँ टाइम दिने किसानलाई भने यस्तो देश भएको हुनाले कृषि पछाडि पऱ्यो अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले हजुरको तेह्र पर्सेन्ट कृषिमा लगानी नगर्ने हरेक ब्याङ्कलाई हरेक आर्थिक कारोबार गर्नेलाई तेह्र पर्सेन्ट लगानी गर्दैन भने ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिन्छ भनिदियो हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्कले किसानको दा के अरे पिता पिता पो बन्न थाल्यो राष्ट्र ब्याङ्क त अहिले आएर बल्ल कुरा बुझ्यो पहिला त्यो त बाह्रको ओमामाले भनेको थिए तिम्रो दे हाम्रो देशमा पन्ध्र प्रतिशत कृषिमा छुट्टा छुट्टा होइन भने तिमीलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा हाल्छु भनेको थिएँ अमेरिकामा अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ सही काम भएको छ त्यसको कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ हामीलाई अनि कृषि प्रविधिमा खेती गर्न सकिन्न भन्ने तपाईँहरूलाई पनि लागेको छ हरेक मान्छेलाई लागेको छ तर तिस वर्षसम्म मैले खेती प्रणालीमा परङ्गारी खेती प्रणालीमा काम गरिरहेको छु मेरो फार्ममा भर्मी कम्पोस्ट मल छ गोबर मल छ खरानी छ पिना छ सुर्तीको धुलो छ जीवामृत छ निमामृत छ बिजामृत छ हरेक ऊ हेर्नु सब घैटामा छ उसको त डडममा राखेको छु मलखातमा राखेको छु तब मेरो खेती भएको छ त्यसो भएर मैले सम्पूर्ण किसानलाई के भन्छु भने महिनाको एक हप्ता मैले नि शुल्क तालिम चलाइरहेको छु मेरो यो बेलपत्र अर्ग्यानिक कृषि फार्ममा यो कोकनामा छ नि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ अहिलेको जमाना के छ भने माया गौतम केसी मेरो फेसबुकबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको फार्मको नाम र नम्बर पनि भनिदिनु त एकपल्ट मेरो फार्मको नाम बेलपत्र अर्ग्यानिक कृषि फार्म ठेगाना छ ललितपुर उपमहान अनि महानगरपालिका पच्चिसको खोकना दोबाटोको नजिकै यो गोकुल आवासको नजिकै छ यहाँ चाहिँ हप्ताको एक हप्ताको एक दिन नि शुल्क तालिम सञ्चालन गरिदिन्छु यहाँ तर तपाईँहरूले अन्ठानब्बे चार साठी फेरि सुन्नुहोस् अन्ठानब्बे चार साठी सात नौ आठ चार तिनमा सम्पर्क गर्नुहोस् नाम दर्ता गर्नुहोस् पन्ध्रजना चाहिन्छ पन्ध्रजना ग्रुप लिएर ग्रुप लिएर आउनुहोस् दुई घन्टा मैले तालिम दिन्छु फेरिमा नि शुल्क खाजा तपाईँले आफै लिएर आउनुहोस् खानाका निमित्त मैले ज्ञान दिन्छु जति मैले ज्ञान प्राप्त गरेको छु त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ म सिकाउन सक्छु लो अब त्यस पछाडि अर्को के भन्नु भने अब सामान्य रूपमा एउटा सानो परिवार जसमा दुईजना छोराछोरी दुईजना बाबुआमा दुई दुईजना हजुरबा हजुरआ छजनाको परिवार हजुर मैले एउटा कुरा राख्न छ यहाँ हजुरको अहिले मैले तिस वर्ष काम गरेँ म क्युबा हेरेँ श्रीलङ्का हेरेँ पश्चिम अफ्रिकाको माली हेरेँ अहिले भारतको कर्नाटक थुप्रै हेरेँ भारतको त प्रायः सबै देश हेरिसकेँ कृषि क्षेत्रहरू हेर्न गएँ म चाहिँ स्विडेन हेरेँ तपाईँको तपाईँको डेनमार्क हेरेँ अनि त्यो थुप्रै थुप्रै राष्ट्रहरू म चाहिँ जति जहाँ गएँ कृषि नै हेरेको छु मैले अरू हेर्न मलाई त्यति अब आवश्यक छैन मेरो आफ्नो लाइन छ यहाँ अध्ययन गरिरहेको छु पढिरहेको छु हेरिरहेको छु गरिरहेको छु त्यसबाट म त आफू पास हुन छ राम्रो सफल हुन छ त्यसबाट यो अहिले चाहिँ तपाईँको कर्णाली प्रदेशले गएको वर्ष अर्गानिक अर्ग्यानिक प्रदेश घोषणा गर काम सुरु गर्न उहाँहरूले गाह्रो भइरहेको छ गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ तर म त्यहाँ चाहिँ एक हप्ता पहिला कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा गएँ हजुर त्यहाँ जाँदाखेरिमा धेरै छलफल गरियो कसरी सफल बनाउने त तपाईँ त तिसौँ वर्षसम्म सफल हुनुभयो माया केसी गौतम हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ भन्नु हो त्यहाँ अनि मैले सम्पूर्ण कुरा बताएँ मैले क्युबाको कुरा बताएँ मैले श्रीलङ्काको विषय बताएँ अनि मैले थाइल्यान्डको कुरा पनि बताएँ त्यहाँ अनि त्यसरी मैले सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट भारतको कर्नाटक राज्यको कुरा मैले त्यहाँ बताएँ क्युबाको कुराहरू मैले पढेँ जति जे जति पढेँ तपाईँको आरपी सराफले के भनेको थिएँ फिडेल क्यास्ट्रोले त्यहाँका चाहिने तत्कालीन राष्ट्रपतिले के भनेको थिएँ कसरी तपाईँको त्यो लडाइँ लडेका थिए बौद्धिक लडाइँमा उनीहरू लागेका थिए कसरी सफल भए मैले जानेसम्म त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ अनि क्युबामा के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने किसानले मात्रै काम गरेर हुँदै नभएपछि हरेक विद्यालयमा कृषि पाठशाला चलाउनै पर्ने कृषि शिक्षा पढाउनै पर्ने र त्यो स्कुलमा कृषि फार्म खोल्नुपर्ने त्यसले त्यो त्यस्तो किन गरेछन् भन्दा त हेर्दा अध्ययन गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि किसानले छोरछोरी पढाउने स्कुल पठायो स्कुलमा शिक्षा के छ कृषिको चाहिँ नि कुराहरू एकदम ओजेलमा पारेको छ कृषिको विषय उल्लेख छैन पाठ्यक्रममा छँदै छैन किसानले उहाँ चाहिँ दुख मोरीमेटी गरेर छोरछोरी स्कुल पढाउँछ तर किसानको छोराछोरीले तिम्रो पेसा के छ भन्दा कृषि पेसै लेख्दैन यस्तो घिना घिन लाग्दो दुःख पाउने पेसा फेल हुने पेसा पैसा नकमाउने पेसा के लेख्ने हो भन्छ अरू अरू पेसा लेख्छ तर बाबुआमा कृषि पेसा भन्छ होइन यो भएन के गर्ने अब विद्यालयमा कृषि फार्म खोल्नु पऱ्यो भनिन्छ त्यहाँ अनि त्यो चाहिँ नि अहिले क्युबा संसारमा चमत्कार पारङ्गारिकमा क्युबा चाहिँ अगाडि आएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ खुसुर खेतमा गएको त हजुरको चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गा मावि भन्ने रहेछ नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगङ्गा मावि भन्ने चाहिँ एउटा स्कुल रहेछ हेर्नुहोस् सुर्खेतमा अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई लगिदिनुहोस् त्यहाँ गएर म हेर्छु भने हेर्न गएको तपाईँको सिटिएभिटीले त्यहाँ चाहिँ नि केही त्यहाँ स्वीकृति दिएको रहेछ तिमी स्कुल कृषिमा चाहिँ विषय पढाउ पाठ्य पुस्तक पढाउनु पऱ्यो त्यहाँ अनि पाठ्य पुस्तक हेरेको त हेर्नुहोस् कृषि पढाउने भनेछ वास्तविक त कृषि त पुस्तकमा छँदै छैन पाठ्य पुस्तकमा यताउता अलिअलि कृषि गरेका छ अरू वास्तविक कुरा त्यहाँ छैन अनि त्यसपछि मैले के भने भन्दा अब मलाई पढाउन दिनुहुन्छ म एकछिन पढाउँछु विद्यार्थीले भने त्यहाँ हुन्छ हजुरले पढाउनै पर्छ हामी हेर्छौँ त्यहाँ गएर पढाएँ हेर्नुहोस् मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भन्नुहुन्छ भने प्रकृति भनेको के हो प्रकृति र प्राकृतिकमा के फरक छ अस्तित्व र सस्तित्व भनेको के हो भने विद्यार्थीलाई थाहा छैन बर्बाद माटो के हो भन्दा निर्जीव भनिदिन्छ हेर्नुहोस् भयो बर्बाद दस कक्षामा गएर पढाउन लाग्यो अनि नुन नुन के हो भन्दा सजीव भनिदिन्छ माटो के हो भन्दा निर्जीव भनिदिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको हालत यस्तो छ शिक्षा प्रणालीमा धेरै कमजोरीहरू छन् यसलाई सुधार गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा हजुरको त्यहाँ चाहिँ नि एउटा फार्म छ सात बिघा जमिनको वन छ जङ्गल छ खेत छ बारी छ फार्म सबै त्यहाँ छ उनले प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यहाँ राखिएको रहेछ तर यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको निमित्त म सहयोग गर्छु तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भनेपछि एकदम खुसी हुनुभयो भनेपछि छलफल गरियो एक हप्ता त्यहाँ भोलियो तपाईँको सुर्खेतमा चाहिने हजुरको आउने फागुनको छ गते नेपालको इतिहासमा पृथक ऐतिहासिक काम हुँदैछ जहाँ त्यहाँको कृषि मन्त्रीले एउटा कीर्तिमान कायम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सुर्खेतमा चाहिने कृषि प्रङ्गारी कृषिको प्रथम सम्मेलन नेपाल धरतीमा अहिलेसम्म नभएको काम कर्णाली प्रदेशमा हुँदैछ छ गते फागुनको छ गते देशभरिका मान्छे त्यहाँ अवलोकन गर्न हेर्नको निमित्त आउनुपर्छ त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू छ त्यसले एउटा के देखाउँछ भन्दा जो विद्यार्थी पढ्न भनेर जाने जो विद्यार्थी जो एजुकेसन हरेक कुराहरू जो हासिल गर्ने दक्ष हासिल गर्ने जो विद्यालय हो त्यहाँ चाहिँ कृषिको विषय अन्यल भएको अवस्थामा त्यहाँ कृषिको चाहिँ कृषि क्याम्पस त्यसलाई चाहिँ कृषि स्कुलबाट क्याम्पसमा विकास गर्दैछ हो त्यो नै क्युबाको प्रविधिको रूपमा त्यहाँ चाहिँ आयो र हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ र हरेक विद्यार्थीले कृषिमा काम गर्नुपर्ने तब मात्र नम्बर पाउने अवस्था त्यहाँ चाहिँ सिर्जना गर्नको निमित्त उहाँहरू लाग्नुभएको छ हामीले त्यहाँ सहयोग गर्ने भएको छौँ र फागुनको छ गते हरेक कृषि पत्रकारदेखि लिएर हरेक उद्यमी कृषि उद्यमी उत्पादक नेता भन्दा हजुरको कालो गाई विशेष गरी नेपाली कालो गाईमा जस्तो शक्ति क्षमता जस्तो संसारमा भएका कुनै पनि गाईमा छैन त्यसको अनुसन्धान गर्नुहोस् हेर्नुहोस् नेपालमा ल्याबको आवश्यकता छ गोबरमा भएका हरेक तत्त्वहरू पत्ता लगाउनको निमित्त सही ल्याब चाहियो ल्याबले पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले आफै चाहिने पत्ता लगाएर काम गरि यति सकेका छौँ जीवनमा तिस वर्ष कृषि व्यवसायमा काम गरेर हेर्नुहोस् झन्नै कमाएको पैसा मात्रै तिन करोडको एउटा घडेरी किन्न सफल भइया छ हेर्नुहोस् जीवनमा कमाएको त्यति हो तर धेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ नसक्ने कुरा होइन हार नखानुहोस् परङ्गारी खेतीमै अगाडि बढ्नुपर्छ मेरोमा फलेको फल्यो केही फार्ममा आएर लैजानुहुन्छ मान्छेले जिब्रोले थाहा पाउँदो रहेछ मिसिनले केही थाहा पाउँदैन कागजमा केही थाहा हुँदैन जब मान्छेले खाएपछि परङ्गारी हुक्याउने मान्छे थाहा पाउँछ त्यसबाट बेच्न गाह्रो छैन यदि धेरै धेरै उत्पादन गर्दा हाम्रोमा बजार छैन बजारको अति आवश्यक छ त्यो बजार चाहिँ सहकारीले गर्न सक्छ तपाईँले राज्यले गर्छ भन्ने ठान्नुभएको छ राज्यले त्यो गर्दैन हाम्रो देशको राज्य भनेको छोराले बाउ मारेर छोरो राजा भएको देश हो सामन्ती सिस्टमबाट आएको देश सामन्ती प्रणालीबाट आएको देश जमिनका मालिकले खेती गर्दैनन् जमिन नभएको मान्छेले कृषि किसान भनेर काम गर्छ यस्तो देशमा तपाईँले चाहिँ धेरै कुरा खोजेर पाइँदैन तर यसले चाहिँ सहकारीकरण गरेर सहकारी बजारमा हामीले पारङ्गारिक वस्तु राखौँ बेचौँ सजिलो छ केही गाह्रो छैन भन्दै मैले यति कुरा गरेँ यहाँहरूले यो मैले गरेको कुरालाई अवलम्बन गर्नुहोला तपाईँबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाऊँ आउनुहोस् मेरो फर्ममा मलाई पनि ज्ञान गुणको खाँचो छ यहाँहरू भेटघाट गर्नुहोस् मेरो फर्ममा आएर हेर्नुहोस् तालिममा भाग लिनुहोस् हस् जय किसान कति बाँकी छ त्यो बाँकी रह एउटा चाहिँ अब यो अघि भन्यो नि हामी अन्त गयौँ क्या छजनाको गुड छजनाको के छजनाको परिवार पाल्नको लागि यो कुरा सुन्नु सुन्नु न सुन्नु सुन्नु म भरे तपाईँलाई पठाइदिउँला यो त्यो त्यहीँ जोडिएको छ कुरो त्यो त भरै म पठाइदिन्छु हजुरलाई भोलि फेसबुकमा हाल्नु अनि सुन्नु न अब हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि नै पहिलो पेसा हुनुपर्ने एक नम्बर मैले सात नम्बरमा गयो भनेर एक नम्बर हुनुपर्ने चिज युवाको पनि यसैमा लगाव हुनुपर्ने नभई भएन हामी स्कुलमा गइसक्यौँ अब धेरै मान्छे चाहिँ अब हाम्रो अहिले चाहिँ रेमिटेन्सतिर लाग्यो विदेशतिर लागे यताउता होइन त्यस्ता मान्छेहरूलाई लु हजुरले भनिदिनु पर्यो कति यहाँ कोही जान खोजे होला नि कोही फर्किन खोजे होला नि त नजानेले पनि यो यो गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भनिदिनु पऱ्यो आउनेवाला जुन छ नि आउनेले पनि कति लगानीमा कतिमा चाहिँ खेती प्राङ्गारिक खेती गऱ्यो भने एउटा परिवार राम्ररी पाल्न सकिन्छ त्यो चाहियो क्या अहिले मान्छेलाई त्यो भनिदिनु पऱ्यो हजुरले अब यो लामो अनुभव ल ठिक छ सातजना परिवारलाई छजना सातजना छ सातजनाको परिवार है बाहिरकोले काम गर्ने होइन नि त दलमा त्यसरी नगर भनिरहेको छु मैले घरैभित्रकोले गर्ने आफै काम गर्ने म अहिले धेरै कमाउन सकिनँ नि मेरो त कमाएको जति समाजमा लगानी गरेको छु मैले त धेरै लगानी गरेँ समाजमा हिसाब किताब पुरै निकाल्दैछु मैले कति कमाएँ कति समाजको लागि गयो राज्यलाई कर कति तिरेँ सडचालिस सालदेखि अहिलेसम्म जम्मै मैले बाहिर ल्याउँदैछु तपाईँको अब मैले चाहिँ नि हजुरको यो कृषि प्रधान देश भएको हुनाले मैले अलिकन युवाहरूको बिचमा कुरा गर्न चाह इच्छा भयो किन भन्नुहुन्छ भने क्युबाले कृषिमा विश्वास गरेन यही अस्तित्व र स्वास्थ्यको कुरा ल्याउनलाई त्यहाँ वैज्ञानिकले नि यो कुरा अरूले बुझ्दैनन् वैज्ञानिकले अनि मलाई भेट्न आउँछ त्यो कुरा गयो भने हजुरको यो यति बेर मैले जति कुरा गरेँ मैले युवाहरूको बारेमा अलिकन छुट्यो जस्तो लाग्यो र मैले अलिकति थप्न खोजेँ हाम्रो देशमा हजुरको असी असी लाख मान्छे बाहिर छ है तपाईँको दुई करोड तिन करोड भनिरहेका छन् तपाईँको गणनामा आएको भनेको दुई करोड अठासी लाख मान्छे गणनामा आइसकेका छ अरू कहाँ कहाँ के के छन् गणना नभए मान्छे कति छन् त्यो थाहा छैन तर त्यो हेर्दाखेरिमा हजुरको असी लाख मान्छे बाहिर छ गाउँमा जानु युवा अलिकन शक्तिशाली युवा कोही पनि छैन तपाईँको छोरीहरू श्रीमतीहरू छोरछोरी पढाउनुमा बजार झरेको छ अरू विवाह नभएका छोरीहरू अलिअलि बाबुआमाहरूले कृषि धान रहेको छ विशेष गरी तराईको क्षेत्र हजुरको एक खेत एक बाली धान मात्रै लगाउँछ र हिउँदमा सबै बाँझै छ पाहाडका साना किसानले देश अलिकन धानिरहेको अवस्था छ र तपाईँको यहाँ चाहिँ चाहिने अलिकन कृषि प्रणाली चाहिँ अलिकन फेल भएको अवस्था देखेर किस युवाहरूलाई विश्वास नभएर सबै युवा विदेश गइरहनु भएको छ पलायन हुनुभएको मैले भन्दिनँ उहाँहरू चाहिँ एउटा सुखको खोजीमा हिँड्नुभएको छ पलायन भन्न मिल्दैन किन उहाँहरूसँग एउटा जाँगर जोस जाँगर शिव ज्ञान पैदा भएको छ तर हाम्रो जीवन राम्रो बनाउन कहाँ जाने भनेर उहाँहरू खोजीमा हिँड्नुभएको छ उहाँहरू पलायन भएको होइन उहाँहरू त्यहाँ गएर आएपछि फेरि चाहिँ कृषि गरेको पनि मैले पाएको छु त्यसबाट मैले युवाहरूलाई के भन्छु भन्दा युवा युवतीहरू जति विदेश जानुभएको छ परङ्गारी कृषिलाई त्यहीँ बस्नुभएका जति पनि नेपालीले परङ्गारी कृषिलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको हाम्रो देश तपाईँ हामी मिलेर परङ्गारी बनाउँ र संसारभरिका मान्छे नेपालको परङ्गारी खाना आउने वातावरण सिर्जना गरौँ तपाईँहरूको सहयोगको आवश्यकता छ एउटा कुरा अर्को कुरा जो तातो बालुवामा जो चाहिने तपाईँको अरबियन भूमिहरूमा त्यस्तो ठाउँमा उहाँ जानुभएको छ जति उहाँहरू त्यहाँ बसेर केही काम छैन कि त बाकसमा फर्किने हो कि त सन्चो नहुने रोग बोकेर आउने हो कि त भने आफ्नो ज्यानलाई रोगी बनाएर फर्किने हो खासै राम्रो मैले देखाएको छैन त्यसबाट भएर खाडी मुलुकमा जानुभएका जति पनि हाम्रो नेपाली यस्तो स्वर्गमा जन्मेका हाम्रा छोराछोरीहरू अब नेपालमा फर्कँदा हुन्छ बेलपत्र अर्ग्यानिक कृषि फार्म माया कृषिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईँको सातजना परिवारलाई खाना र लाउनका निमित्त मात्र तिन रोपनी जमिनमा परङ्गारी खेती अवलम्बन गरौँ काम गरौँ सुरु गरौँ तिन रोपनी जमिनमा एउटा बाली लाउने होइन त्यसलाई भन्छ नेपाल सरकारले घुसुवा बाली भन्छ मैले एकीकृत बाली जिरो बजेटमा जाने तपाईँ खेती गर्ने भनेको छु मैले जिरो बजेटमा खेती गर भन्दा विदेशको भाषा हो भन्छ मलाई के थाहा विदेशको भाषा हाम्रो पिता पुर्खाले गहुँ लगायो भने छेउमा अत्तासी सर्थ्यो अनि गाउँभित्र केराउ र सर्सिम छर्नुहुन्थ्यो अनि धान रोप्दाखेरि आँठामा चाहिने भटमास लगाउनुहुन्थ्यो मकै लगाउँदा मकैमा भोडी लगाउनुहुन्थ्यो हामी त्यस्ता पिता पुर्खाको छोराछोरी अनि मैले जिरो बजार बाहिरको कुराहरू छु नचाहिने आरोप लगाउने हो मलाई त्यसबाट हामी त उत्कृष्ट देशका मान्छे उत्कृष्ट पिता पुर्खाका सन्तानहरू हामी जिरो बजारमा खेती गर्न सक्छौँ तब त माया केसी तिस वर्षसम्म खेती गरिरहन्छ किन फेल हुँदैन त माया केसी त्यही भएर पास भइरहेको छ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने एउटा मुख्य बाली अर्को सहायक बाली तपाईँको अग्लो बाली अलिकन होचो बाली अनि त्यसरी त्यसरी खेती गर्ने र लागेको खर्च चाहिँ तपाईँको सहायक बालीबाट लागेको खर्च कटौती गर्ने अनि मुख्य बालीबाट आएको आम्दानीलाई अलिकन अचल सम्पत्तिहरू केही जोड्ने छोरछोरी पढाउने राम्रो दक्ष छोरछोरी बनाउने होइन खर्चमा जाने नातिकन खेतीपाती गर्ने अनि हो त्यसो भएर विदेश जाने युवा युवतीहरू तपाईँको बाँझा भएका जमिन आउनुहोस् फर्किनुहोस् सहकारी खोलौँ सहकारीले बाँधा त सबै हामी सहकारीले भाडामा लियौँ साउ महाजन ठुला जमिनका धनीहरूको राज्यलाई तिर्ने कर मात्रै पैसा दिएर हामी भाडामा लियौँ गरिब मान्छे अलि गरिब मान्छेहरूको थोरै भाडै दिने गरी भाडामा लियौँ त्यसपछि सहकारीले सबैलाई जग्गा जमिन भाडामा दिने त्यसपछि सहकारीले सबै जग्गा भाडामा लिएपछि त्यहाँ चकलाबन्दी हुन्छ आफ्नो आफ्नो जग्गा सिमाना भइरहन्छ तर एकै ठाउँमा खेती गर्ने वातावरण बन्छ त्यसपछि त्यो सहकारीको एउटा टिमले बजार व्यवस्थापन गर्छ अर्को टिमले खेती गर्छ तपाईँको मान्छेसँग यो कुरा कहिल्यै नबोल्नु होला नेपाल गरिब देश होइन संसारमा धनी देश जुन छ नेपालमा चाहिँ धनी छ तपाईँ अहिले खान पाइनँ भनेर हुन्छ तपाईँको यहाँ के के धन सम्पत्ति छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ नेपालीले त्यसो भएर नेपालमा तपाईँको सुखले पैसा कमाउन सकिन्छ कुरा के हो भन्दा सगरमाथाको देशमा दुनियाँ घुम्न आउँछ बुद्ध जन्मेको भूमिमा सबै धार्मिक पादरीहरू विश्वबाट यहाँ घुम्न आउँछ हो उहाँहरूलाई हामीले राम्रो चिज खुवाउनका निमित्त यहाँ उहाँहरूको आगमन बढाउनु पऱ्यो नि यहाँ अनि पो पैसा आउँछ टडकमा बेचेर के पैसा आउँछ उहाँहरू कुरो आएर खाएर धेरै पैसा छोडेर जानु पऱ्यो एउटा कुरा हजुरको अर्को चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने तरिका भनेको प्राइभेट मान्छे व्यक्तिसँग नेपालमा धेरै पैसा छ हेर्नुहोस् सरकारसँग केही पनि छैन माग्या छ खाछ माग्या छ खाछ कहिले अख्तियारमा गछ कहिले के गरेछ यो देशको गतिविधि यतातिर हामी नजाउँ हाम्रो समय बर्बाद हुन्छ तर नेपालीले गर्न के सक्छ भन्नुहुन्छ भने कृषि गरेर अत्याधिक पैसा कमाउन सकिन्छ फर्किनुहोस् आउनुहोस् विचार गर्नुहोस् छ सातजनाको टिम आउनुहोस् हामीसँग भेट्नुहोस् काम गर्न सुरु गर्नुहोस् त्यसलाई सफल बनाऊ त्यसपछि अरू अरूलाई पनि फर्काउने काम गरौँ सकिन्छ सजिलै तपाईँको तिन रोपनीको कुरा गरेको मैले एउटा गाई पाल्नु पऱ्यो एउटा सानो गोठ चाहियो तपाईँको त्यहाँ जीवामृत उत्पादन हुनु पऱ्यो बीजामृत उत्पादन हुनु पऱ्यो निमामृत उत्पादन हुनु पऱ्यो महापञ्च गाव्य नेपालको हाम्रो पुर्खाले उत्पादन गरेको त्यो उत्पादन हुनु पऱ्यो मल उत्पादन हुनु पऱ्यो मलको कुरा गरेको यिनीहरूले नाम चाहिने जापानिजले मल राखिदिएछ तर त्यहाँ माइक्रो राइजा उत्पादन गरेर काम गर्ने सानो कुरा छ माइक्रो राइजा भनेको कालो गाईको दही अनि त्यसपछि नेपाली मालव केरा अनि इष्ट नि हाम्रो गाउँको गरिब मान्छेहरूले त्यो चाहिँ जाँडमा पक राखेर खाने त्यो मर्चा भन्छ त्यो इस्ट दही केरा इस्ट यसको समिश्रणबाट तपाईँको माइक्रोराइजा उत्पादन हुन्छ त्यो हो मित्र जीव व्यापक व्यापक व्यापक त्यो चाहिँ सूक्ष्म जीवाणु जीवाणु बिना उत्पादन हुँदैन भने त मैले भनिरहेको छु बिना जीवाणु बिना उत्पादनै हुँदैन अनि त्यसपछि कहाँबाट हुन्छ हो त्यसबाट हामी जे पनि गर्न सक्छौँ अब मान्छेले थेसिस लेखेर बल्ल बल्ल माइक्रोराइजा पत्ता लगाउँछ हामी थेसिन अन्डर एसएलसी मान्छे सबै कुरा जानेका छौँ सबै कुरा बुझेका छौँ सबै गर्न सकेका छौँ तपाईँ त्यस्तो हद्दार खानेकुरा हुँदैन गर्न सकिन्छ आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय कलेजका विद्यार्थीलाई कृषि सिकाउने कलेजले कृषि फार्म खोलेर मात्रै कलेज खोल्नु पाउनु पऱ्यो त्यो सिस्टम बसालिदिनु पऱ्यो सरकारले अनि त्यसै विदेश गएका ती हामी सफल सफल किसानको सङ्गत गर्न पऱ्यो उहाँहरूले हामी सिकाइदिन्छौँ पैसा लिँदैन फ्रीमा सिकाइदिन्छौँ उहाँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ अनिवार्य लोकल गाई चाहियो न त हुन सक्दैन मैले लोकल गाईहरूकै गौत गोबर ल्याएर यो काम गरिरहेको छु आफूले पनि धेरै कमाउनु भयो त हजुरले पैसा म त कमाइहालेँ नि किन नकमाउने के गाह्रो छ म कहिले रोको देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् म चाहिँ हाँसेर हिँडेको छु खाएर हिँडेको छु लाएर हिँडेको छु तपाईँको पोखरामा मैले सत्ताइस वर्ष काम गरेँ दस बाह्रवटा राष्ट्रमै गएँ म तपाईँको नेपालमा त केही बाँकी नै छैन तपाईँको गएको वर्ष तपाईँको पूर्वी नेपालको उदयपुरमा गएँ त्यहाँको जनताले सात वर्षलाई कतारमा तरकारी दिने एग्रिमेन्ट गरिसक्यो मैले सिकाएको ठाउँमा हजुर अनि म फेलै छैन त मैले किन नकमाउने अनि मेरो पछाडि पछाडिकाले कति खाएँ कति कमाएँ त्यो हिसाब किताब छैन मैले सिकाएको सिकाएकाले कति कमाएँ त्यो हिसाब किताब छैन तपाईँको करोडौँ पैसा त मैले समाज विकासको निमित्त समाजलाई परिवर्तन गर्न लगानी गरिरहेको छु मैले सहयोग गरेछु छु लिएर हिँडेको छु बोकेर हिँडेको छु टिम लिएर हिँडेको छु सिकाउन गएको छु पिरनको भाडा तिरेको छु दुनियाँ गरेको छु हिँडेको हिँडेछु गरेको गरेछु बारीको व्यवस्थापन गरेको छु सारा मान्छेलाई जागिर दिएको छु उनका बच्चालाई समेत पढाइदिएको छु तपाईँको थाहा छ एउटा परिवार मेरो फार्ममा बस्यो भने वर्षमा तिन लाख रुपियाँ पाउँछ सबै हिसाब गर्नु पऱ्यो नि पैँतिस सयको तरकारी खान्छ तिन हजारमा पानी बिजुली सहितको व्यवस्थित कोठामा बस्छ तपाईँको चामलको व्यवस्था मै गर्छु तेलको व्यवस्था मै गर्छु मान्छेले करोड पैसा तिर्दा राम्रो खाना पाएको छैन रोजी रोजी अर्ग्यानिक तरकारी खाएका छन् पिरा मान्छे छन् मान्छेको विचार पनि बढेर आएको छ स्वस्थ भएका छन् चेन्ज भएका छन् मान्छे उनको छोराछोरी समेत वर्षको एकपटक टक्क लगाएर स्कुलमा भर्ना पनि गरिदिन्छ मेरो फार्ममा त समाजवाद छ बाबा मान्छेले पचासौँ वर्ष समाजवादको भाषण गरेर हिँड्छन् देशमा समाजवाद आउँदैन मेरो फार्ममा भाषण समाजवाद आइसक्यो मान्छेलाई थाहा छैन बुझ्नु पऱ्यो नि हो समाजवाद भनेको किसानसँग हुन्छ किसान बाहेक अरूले समाजवाद लियो भने पनि होइन अरूसँग समाजवादको विचार पनि हुँदैन वैगतको काम भएको छ नि हामीले हो समाजवाद लियो भने हामी यो त्यो ठाउँमा छलफल गर्न जानुपर्ने हामी जान्छौँ हामीले त्यसै कर्णाली प्रदेशमा फागुनको छ गते ऐतिहासिक अर्ग्यानिक सम्मेलन गर्दैछौँ त हामीले नयाँ नयाँ उजगार यहाँ उत् उत्पादन गर्दैछौँ हामीले यहाँ सारा विद्यार्थीलाई पारङ्गारिक शिक्षा चाहिँ पढाउने हो अब नपढाएर हुँदै हुन् अनि पढेर मात्रै हुन्छ किताबमा पढेर हुन्छ फिल्डमा गएर किसानलाई खोदाली खल्न सिकाउने बिरुवा जमाउन सिकाउने कति दिनमा बिरुवा उम्रिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकाउने अनि गाई पाल्यो भने दुहुन सिकाउने दुध कसरी आउँदो रहेछ अनि ल्याब राखिदिने स्कुलमा अनि ल्याबमा दुध टेस्ट गर्ने त्यो दुधमा कतिवटा तत्त्व रहेछ फलेपछि चाहिँ ल्याबमा टेस्ट गर्न लगाउने विद्यार्थीलाई अनि त्यो तर सागबाट कति कति तत्त्व आउँदो रहेछ कति कति भिटामिन प्राप्त गर्छ अनि पो मान्छे दक्ष हुन्छ अनि पो यहाँ पैसा तिरेर बुकिङ गरेर चाहिँ विदेश गएर सिकाउन सक्ने नेपाली हुन्छ त हामीले गर्न सकिन्छ कोही खोज्नु पर्ने नै होइन अनि के गर्छ सरकारले बाहिरका विज्ञ वैज्ञानिक ल्याएर इङ्ग्लिसमा थेसिस लेखेका मान्छे इङ्ग्लिसमा छ किसानको पैसा सकिएको छ किसानले कुरा बुझे होइन विकास भएन भन्छ तिस वर्षसम्म निरन्तर काममा आएको छैन किन गरी त नि आम्दानी नभए गर्छ पहिला त कुरा गरेर हुन्छ आम्दानी कृषि मात्रै छ नेपालमा अन्त छँदै छैन दुई नम्बरी काम गर राज्यले दिएको पैसाले गरिबबाट पूर्ति लगाएको मात्रै हुन् कि सुन बेच्नेले पैसा कमाएछ होइन भने किसानमै ठिक छ छैन Gracias.